hartlik welkom hier by die tweede gedeelte vir die lesing oor die Heilige Gees en sy werking en sy gawes. En ons gaan nou vir die volgende 3 kere bietjie stil staan by die 9 gawes van die Heilige Gees. Ons weet dat eh uh, daar ook in Galasiërs 5 eh uh, 'n verduideliking is van die 9 vrugte van die Gees maar daaroor gaan ons nie nou kan praat nie. Uh ons gaan by die nege gawes wat in 1 Korinte 12 van gepraat word bietjie stil staan. Maar ek wil vir jou uitnooi om regtig hierdie boek te kry wanneer die Heilige Gees werk. Hierdie boek is beskikbaar hierso by ons net. Ek dink nie meer in die boekwinkels nie, so bel ons en skakel ons of kom kry hom hier by die kantoor of ons pos hom vir jou as jy vir ons 'n boodskap stuur of laat weet 012 vir Pretoria en dan 997 8000. Goed, ek uh, wil miskien inleidend net ietsie sê oor hoekom is dit so dat ons eintlik bietjie onkundig is oor die gawes van die Gees. Dat as jy vir iemand vra, uh, eh, wat weet jy van die gawes van die Gees? Dan sê hy o, dis liefde of dis barmhartigheid of so iets. En vir iemand anders wat vir jou sal sê, o ja, dis die vrug van die gees, maar wag, ek eh, die gawes van die gees is spreek in tale. Eh, en dis omtrent al wat hulle weet. Maar weet jy, ons moet 'n slag gaan kyk, wat leer die Bybel oor die gawes van die gees? Want daar het in die tradisie en in die geskiedenis is daar baie baie dinge gesê wat nie altyd in lyn is met die Bybel nie dinge wat gesê is oor die gawes van die gees en wat gemaak het dat ons weerstand het of wat ons versigtig is of selfs bang is vir die gawes van die gees terwyl dit juis God se liefde is wat hy deur ons wil laat vloei sy gawes wat mense wil seën en wil geestelik opbou en bemoedig en versterk ons kan nie Christen wees en effektiewe getuies vir Jesus wees sonder die Heilige Gees se gawes wat deur ons funksioneer nie Vra jy vir myself af hoekom dit is dat mense tog onkundig is dan wil ek sê dis buite God se wil. God wil nie hê ons moet onkundig wees nie. Gaan lees 1 Korinte 12 vers 1 wat sê ek skryf hierdie dinge aan julle sodat julle nie onkundig kan wees oor die gawes van die Gees. Ek wil nie julle moet onkundig wees oor die gawes van die Heilige Gees nie. Is ons ongehoorsaam aan die skrif? Kom leer ons dit nie? Hoekom bestudeer ons dit nie? Hoekom ken ons nie die gawes van die Gees nie? Hoekom is ons nie ingelig nie? Want hier in 1 Korinte 12 vers 1 sê hy, ek skryf aan julle dat julle nie oningelig sou wees oor die gawes van die Gees nie. En dan noem hy spesifiek hierdie nege gawes wat so 'n bietjie verskil van uh, ander plekke in die skrif waar ook van die ander gawes genoem word. In Korinte skryf hy spesifiek hierdie opdrag. En hy sê kyk nou, ek gaan dit vir julle verduidelik en dan hoofstuk 12, 13 en 14 verduidelik hy die gawes van die Gees. So lees gerus daardie gedeelte ook 'n slag of wat weer terwyl jy ook bietjie kyk na hierdie boek en terwyl jy tyd maak om nou jou verhouding met God die Heilige Gees op te bou en uit te bou. Ek uh ek vra myself af waarom is ons eintlik in ons tradisie bietjie onkundig oor die gawes van die gees. En ek dink dit hang saam met as ek dink hoe ek begin leer het ook op teologiese fakulteit geleer het die van die streep teologie. Met ander woorde, daar was 'n tyd gewees toe die Heilige Gees uitgestort is en die Bybel nog nie geskryf was nie en in daai tyd was die gawes van die Gees nodig want die Gees moes vir mense kom leer en kom insig gee en kom wysheid gee en wonderwerke doen en genesing bring want hulle het nog nie die skrif gehad nie maar na die apostels is daar 'n streep toe het die gawes nie meer voorgekom nie en toe het hulle die woord in die Bybel gehad en daar was al die profetiese woorde en alles wat God vir ons wou sê is daar maar dis nie die waarheid nie want as jy gaan kyk uh, gaan lees oor die Eh, eerste christelike kerk, dan kom jy achter dat in die eerste vier, vijf eeuwe skrywe die kerkleiers van daar die tyd. Dan skrywe hulle oor die functionering van hulle gemeentes. En dan moet jy gaan kyk wat skryf hulle. Voor hulle is die gaves absoluut deel van die kerk. Dit is hoe die kerk functioneer. Geneesing en wonders en uh, uh, woorde van wijsheid en profetiese woorde. Dit is alles deel van die kerk gewees. Dit was geen stryery daaroor. Ja, selfs al daai tyd was daar 'n bietjie oor die doop en die nagmaal, maar niks gestry of verskillende opinies oor die gawes van die Gees. En dit was deel van die kerk van die Here Jesus in die eerste eeue van sy bestaan. Hoekom is dit dat dit nou by ons nou nie meer so is nie? Wel, ons leer dit nie meer nie. Uh ons het nie plekke waar ons dit kan lees en meer daarvan hoor nie. Ons woon nie kursusse by nie ons het nie ander opleiding daaroor nie. So daar's 'n klomp goed wat ons besef net nie vir ons help om die gawes beter te leer ken nie. En natuurlik is dit so dat daar sekere van die gawes is wat ons wangebruike van kennis geneem het en ons weet net van die verkeerde gebruike en dit het gemaak dat ons nou sommer alles verwerp en dat ons niks verder daarmee te doen wil hê nie en dat ons voel dit is nie meer deel van ons tradisie nie. Die Heilige Gees is ons tradisie. As jy in die kerk van Jesus is, sy werking is op die voorgrond. Sy gawes is 'n realiteit. Dis wat die Bybel ons leer. Ons probleem is egter dat ons selfsugtig is. Want weet jy waar kom die gawes van die Gees in? Wanneer ek vir iemand geestelik wil help en ek weet nie hoe nie. En dan vra ek Gees van God, kom gee vir my 'n woord. Kom gee vir my die gawe van 'n woord van kennis of 'n profetiese woord of as ek bid vir hierdie persoon, kom raak hom aan en maak hom gesond. Dis waar ek nie meer kan nie, waar ek die Gees nodig het. En nou is die probleem, ons bid nie meer vir mense en ons wil nie meer by mense betrokke raak en ons wil hulle nie geestelik help nie en ons wil nie die Gees vertrou om deur ons uh mense aan te raak. Iemand het ook gesê die probleem is Met die ontwikkeling van die kerk het daar 'n stadium gekom dat die ampsdraers, die biskoppe en die paus en al die belangrike kerkleiers, hulle het die gawes nodig gehad en hulle kon die Bybel lees en verduidelik. Maar die gewone lidmate nie. Hulle was nie gerekende geag nie en die amp van die gelowige het verval. Ek en jy is in 'n amp waar God ons wil toerus waar hy vir ons elkeen as 'n lidmate taak het en waar ons geestelik vir hom moet leef en hy het 'n plan en 'n roeping oor ons lewe en ons moet gehoorsaam wees en oorgegee aan sy gees dat hy deur ons kan werk. Kyk bietjie net nou hoe die geskiedenis verloop het want dit sal ook vir jou help om die gawes in perspektief te kry dat dit nie net 'n manifestasie of ervarings wat jy moet soek nie, maar 'n toerusting tot diens, 'n toerusting om mense te seën. Die eers die laaste wat Jesus gesê het vir sy disippels was die een groot opdrag waar hy hulle uitgestuur het en gesê het gaan verkondig nou die woord. En ons weet dat hulle dit nie tot hulself kon doen nie en daarom dat hy sy gees gestuur het om hulle toe te rus met die gawes om vir hulle te help om getuies te wees. Kom ek lees dit vir jou wat staan in die groot opdrag in Matteus 28 vers 19. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. So hier is die groot opdrag. Staan op uit jou gemaksone. Gaan na na die nasies toe. Dis nie nou net vir die Jode nie. Nou toe die Heilige Gees gekom en uitgestort is het, hulle in al die bekende tale het hulle die evangelie gehoor, 'n wonderwerk wat die Gees bewerk het. Dit is iets anders as spreekende tale. Daardie was verstaanbare tale gewees. Maar dan lees ons in Handelinge 1 vers 8 dat daar ook 'n opdrag is. Julle weet om te gaan getuig, maar ek sê net vir julle, wag eers totdat die Heilige Gees gekom het en hy gaan julle bekragtig en my getuies maak. Ek lees in Handelinge 1 vers 8 dit. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. Nou kan jy sien. Die opdrag van Jesus is hier 'n nuwe perspektief. Dis nie nou net hier in Jerusalem. Hierdie evangelie is bedoel vir die ganse wêreld. En nou stuur ek julle uit julle gemaksone uit en ek stuur vir julle in die wêreld in. En daarom het die vervolging ook later gekom want daar lyk vir my dit was amper omdat God gesien het hulle beweeg nie uit in die wêreld nie. En deur die vervolging het hulle gevlug en oral ter wêreld gekom het hulle die evangelie verder uitgedra. Samaria tot aan die uithoeke van die wêreld. En hoe doen jy dit in jou eie krag nie? Ek kan nie. Petrus kon nie eens teen die diensmeisie getuig nie. Maar toe die Gees hom vervul, toe word hy 'n getuie en hy begin die kerk in Antiochië vanuit Jerusalem waar die kerk gegroei het verder en verder tot aan die uithoeke van die wêreld. So die vraag is nou, wat is 'n gawe? 'n Gawe dink baie mense is 'n natuurlike talent. Nee, maar ek het nou nie die gawe om te kan praat soos hy nie. Hy praat maklik. Hy praat baie of sy kan so mooi sing of musiek maak en hulle het so 'n gawe en ek het dit nie. Nee, dis nie dis 'n natuurlike gawe. Dis nie 'n geestelike gawe nie. 'n Geestelike gawe is iets wat die Gees vir jou kom gee wat jy nie het nie. 'n bo-natuurlike stukkie van God se seën en genade wat jy vir iemand anders moet gee. So ons is net God se posbodes. Ons kry die pakkie En ons dra dit deur, ons ry tot by die bestemming en ons vat die pakkie en ons gaan lewer dit af. Niemand prys ons nie, ons is niks nie, dis nie ons pakkie nie, dit kom van die Here af. Hy het hierdie besondere genade geskenk vir jou kom gee. Hierdie woord wat jou lewe gaan verander. Hierdie uitsluitsel en insig wat geestelik deure vir jou gaan oopmaak. Hierdie genesing, hierdie wonderlike toerusting hierdie vermoë om te kan onderskei tussen lig en duisternis in die geestesryk. Jy sien, hierdie gawes is charismata. Mata beteken geskenke. Charis is genade. Genade geskenke. God wat vir ons kom gee, genade geskenke. Hy verduidelik in 1 Korinte 12 sal jy sien hy gebruik drie woorde vir die gawes. Hy sê dit is bedieninge vers 5 Dis iets wat jy vir iemand mee gaan help, hom gaan ophelp, gaan bedien mee. In vers 6 praat hy van kragtige werkinge. Hier's iets wat kragtig gaan gebeur wat die Gees deur jou gaan doen. En dan in vers 7 praat hy van openbaringe dat die gawes is eintlik openbaringe. Is iets wat ek nie geweet het nie. Nou maak God dit vir my oop. Hy kom gee vir my daai insig wat ek nie geken het nie. Mense kan die gawes indeel. Jy sal dit mooi sien ook hier in die handleiding in die boek. Dis iets wat uh, eerstens kan jy hierdie 9 in 3 groepe verdeel. Die eerste 3 gaan oor die Here gee gawes en die insig om iets te weet. Iets wat ek nie geweet het nie, dis die gawe van 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis of die gawe van onderskeiding. Dis die 3 insig gawes wat hy gee. Dan is daar die volgende 3 gee hy vir jou woorde iets te sê Dis 'n profetiese woord. Dis spreekend tale en dis die uitleggend tale. So dis die volgende groepering van waar die Gees vir jou woorde kom gee om iemand mee te seën wat in iemand se hart nuwe lewe gaan bring. En dan iets om te doen. Dan is dit die volgende drie gawes, die een van geloof, van wondere en genesing. So dis die drie doen gawes waar jy nie net sê of iets insig het nie, maar waar jy iets doen vir iemand. Nou, daar is eh, 'n uh, mooi verduideliking hiervan. Ek lees dit vir ons. Gaan lees dit bietjie in 1 Korinte 12. Ek het gevra jy moet lees tot by vers hoofstuk 14, maar kom ons uh, lees net weer saam 1 Korinte 12 vanaf vers 1 en dan weer van vers 7. Vers 1 het ons net oor gepraat wat die gawes van die Gees betref. Broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees vers 7 aan elkeen elke Christen aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat. Aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gezondmaking door die, die een geest. Aan die een gee hy die kracht om wonders te doen, aan een ander die gave om te profiteer, en aan nog een ander die gave om tussen geeste te onderskui, aan nog een gee hy die gave om ongewone tale of klanke te gebruik, en aan een ander om het uit te le. Maar al hierdie dinge is die werk van een en diezelfde geest, wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos hy wil. Here weet wat hy met jou lewe bedoel. Hy weet wat hy nou deur jou wil doen en môre en net nou. So hy gaan vir elkeen van sy kinders toerus vir elkeen om 'n getuie te wees en uit te reik na iemand met 'n goddelike geskenk wat daai persoon se lewe gaan verander en vernuwe en verbly. Daar's baie ander tekste wat ook in die Nuwe Testament is oor gawes. Jy kan uh dit kry hierso, jy kan dit gaan lees 1 Korinte 12 vers 8 tot 10 het ons bietjie na gekyk en dan Romeine 12 vers 6 tot 8 het ek ook na verwys, Efesiërs 4 vers 11 wat ook daardie vyf gawes in die gemeente spesifiek uitsonder en dan 1 Petrus 4 vers 11 wat ook praat oor uh die gawes wat daar tussen hulle gefunksioneer het uh waaroor Petrus dan skryf hoe hulle dit moet aanmoedig en aanblaas. Nou kom ons kyk vinnig net bietjie na hierdie eerste 3 om iets te weet. Nou die eerste ene is 'n woord van kennis. Nou dit daar staan nie hy gee vir jou al die kennis nie. Jy's nou hierdie slim persoon, jy weet alles nie. Hy gee vir jou net 'n woord. Hy gee vir jou daai een ding wat nodig is wat die sleutel is wat daai persoon se hart gaan oopsluit. Hy gee vir Ananias net daai een naam, Regheidstraat. En daar kry hy vir Paulus. Hy gee ehm um, vir vir daai vrou ehm uh, waar Jesus met haar besig is om te praat, gee hy kom gee hy inligting en hy sê net vyf mans het jy gehad, een wie jy nou het is nie joune nie. Dis net daai woord en skielik besef sy, hierdie man weet. Hy ken my lewe. Ek kan nie vir hom lieg nie. Ek kan nie meer draaie loop nie. Ek kan nie meer uh, kat en my speel met hom nie. Dis God in wie se teenwoordigheid ek is. En hy reik uit na my en hy wil vir my die lewende water gee waarna ek eintlik verlang wat hierdie vyf mans nie vir my kon gee nie. Ook nie die ene by wie ek nou saam bly mee nie. En Jesus hierdie vrou se lewe kom aanraak en nuut maak. So dit gaan altyd oor die redding van mense. Dis waarvoor die gawes kom om die groot opdragte kan uitvoer. Dat mense geestelik daarbey aangeraak en verander en vernuwe kan word. So dis waarvoor die gawes daar is. Dit is interessant dat hierdie woord van kennis het Jesus ook gehad. 'n Paar plekke in die evangelies lees ons uh byvoorbeeld in Matteus 9 vers 4 dat hy sê ek sien wat in julle hart is. Jesus het kennis. Hy weet daai een ding wat nou in hulle harte is. Julle is nie bekommerd oor hierdie man wat verlam is en of hy gaan gesond word. Julle is bekommerd oor uh oor oor my bediening en oor die die die, die uitvloei hiervan en die impak hiervan en uh en en oor sonde wat vergewe word en dat ek die Messias is. Uh en ek sien wat in julle harte aan die gang is. Ek sien julle bedink slegte dinge. Ek sien die skinderwoorde agteraf. Ek weet van wat julle dink en het maak vir my bedroef om te sien wat julle dink, want julle is nie oor hierdie man bezorg nie. En dan sê hy staan op en loop en hy, hy genees hierdie man en hy vergewe sy sondes. Jy sien, dit gaan oor die redding van mense, dat God sekere inlichting vir jou kom gee en dinge kom openbaar. Ook waar sonde is, byvoorbeeld Ananias en Safira in handelinge 5 lees ons hoe dat hulle kom en vir Peter sê, ons het hierdie grootste grond verkoop en al hierdie geld bring ons nou na die Heere toe. En dan sê Petrus, "Hoekom het julle weet? Hoekom het julle besluit om te lieg vir die Heilige Gees? Deur die geld terug te hou vir julleself en net 'n gedeelte te kom oorbetaal en dan te maak asof dit alles is." En dan slaan Ananias en daarna Safira sy vrou neer en God tref hulle met die oordeel. Maar daardie insig om dit te kan sien kom bo natuurlik. Ek dink aan uh, geleentheid waar Dr. Willie Maree in 'n erediens gesê het, hier sit 'n jong man vanmôre hier wat sy ouers se geld als gesteel het en hy het die huis gevlug van die huis af. Maar vanmôre het jy besluit om kerk toe te kom. Die Here wil jou kom vry maak en nuut maak, bly agter na die tyd. En daar het 'n seun gekom presies in daai situasie en sy lewe met God reggemaak en is uiteindelik versoen met sy ouers. sien jy die gaves van die gees is nie vertoning of om my belangrik te laat klink nie, maar dis om mense geestelik te help en te seën en hierdie geskenk aan hulle oor te dra. Jy sit in 'n geestelike gesprek en skielik is daar kom daar by jou okkultiese uh vrae op en jy begin vra, het jy deur mekaar geraak met okkultiese dinge? En daar breek die daar as die sleutel, daai een woord. Of jy vra vreemde vraag, het jy 'n aborsie gehad? en daar breek die hele gesprek oop. Jy het dit nie geweet nie, maar die Gees het dit vir jou kom openbaar. Ek ek onthou by 'n geleentheid het ek vier afsprake hier in Arcadia in Pretoria by vier woonstelle gehad en al vier het nie hulle afsprake nagekom nie en ek, ek ek sit terug in die kar en ek sê Here, maar ek het dan vanaand vir u gesê hier is ek gebruik my en nou lyf my u wil my nie gebruik nie. En daar kom 'n woord Arcadia Sands 215 in my gedagtes. Ek dink ek ken hy woonstel. Gaan soontoe, klop aan daai deur. Hy mense maak oop en sê: "Wie het jou gestuur?" Dominee: "Ons het vanaand gesê as daar 'n God is, dan moet hy iemand na ons toe stuur wat vir ons kan help om vergifnis van sonde te kry." Kan jy sien, dis nie net vertoon of interessante goedjies wat die gees wil doen nie. Hy wil uitreik na mense en ek en jy moet gehoorsaam wees en ons moet glo dat hierdie naam wat by my opgekom, hierdie teks wat in my opkom, hierdie beeld wat ek gesien het, dat dit van God afkom en dat ek moet vrymoedigheid neem om dit te deel. God gee die gawe van 'n woord van kennis. Dan sal ook die gawe van 'n woord van wysheid. Dis nou nie om al die wysheid in die wêreld te hê en te sê nee, ek weet nou alles nie. Julle kan my al die vrae vra, ek ken die antwoorde. Nee, dis 'n woord. Dis net daardie een stukkie insig om te weet in hierdie kraaines by hierdie katrol van hierdie visstok is moet ek hierdie draadjie begin lostorring en dan gaan die hele knoop los. As jy verkeerde een vat dan trek hy al vaster. God weet wat is die in elke mense die mekaar hart, wat is die regte punt en wat is die belangrikste plek? Wat moet jy sê en wat moet jy doen? Jesus het in, in Lukas 21 vers 15 ook gesê, Julle moenie julle bekommer as julle vir goewerneurs gesleep word en vir konings en vir regters en vir die hof en waar ook al oor julle geloof nie. Want die Heilige Gees sal vir julle die wysheid gee. Julle hoef dit nie eens uit te dink nie. Julle sal die gawe van wysheid, 'n woord van wysheid kry wat hulle nie sal kan teespreek nie. En dit verstommend toe Petrus daar opgestaan het en hy gepraat het, het hulle gesê maar hulle is dit hierdie gewone mense wat eh, saam met Jesus was. Hoor hoe praat hulle? Dis God wat deur hulle praat. Hulle bring geld na Jesus toe of hulle vra vir hom, wil hom uitlok, hulle kry ek wil 'n klag teen hom kry. Dat hy iets sê teen die keiser en teen die belasting. Ons sal mos maklik so iets sê. En Jesus sê, "O ek sien wat in julle harte is." Hy het 'n woord van wysheid. Hy sê, "Wat stop hierdie muntstuk? Hier is die kop van die keiser. Dis die keiser se ryk. Betaal dan nou aan die keizer wat die keizer toekom, maar betaal ook aan God wat God toekom. En dit was hulle nie so bereid om te doen nie. Jy sien, die wysheid om uit 'n ding uit te kom en agter alles in te sien. Baie mooi geleent 'n eh, gedeelte is die in, in Johannes 8 waar hulle 'n vrou betrap in egbreek en hulle sleep haar na Jesus en sê hierdie vrou is skuldig. Die wet van Moses sê in Deuteronomium 22 ons moet haar stenig. Wat sê u moet ons doen? Nou weet hy, gaan hy teen die wet van Moses, dan vat hom na die Joodse raad en veroordeel hom ter dood daaroor. Maar as hy hom laat steenig, vat hom na die Romeinse regering en sê hierdie man het moord gepleeg. En dan kom daar 'n woord van wysheid. En die Gees gee vir vir Jesus die woord en hy sê stenige haak staan by die wet van Moses. Maar laat die een van julle wat nie sonde het nie die eerste klip gooi en daar laat val hulle klippe en hulle gee pad, allemaal besef hulle het ook sonde en verdien ook die dood. En dat Jezus dan op die eind alleen met die vrou staan en haar vry spreek en sê, gaan sondig, het is sondig geweest, gaan sondig nie meer nie, jou sonde is jou vergewe. Hierdie gave was weer nie een vertoonding nie. Dit was om hierdie vrou te help om gered te word en van haar sonde bevry te word. Dit is die wonder wat ons ook lees as daar een probleem is in die kerk dat hulle wysheid nodig het, dat hulle kom en sê, weet jy ons apostels, ons is nou so besig met die Grieksprekendes en die Hebreëssprekende weduwees en hulle kosvoorsiening en hulle versorging en behuising en alles. Ons kom nie meer by die gebede en by die prediking en by die woordverkondiging en die leering uit nie. Bid hulle sê die Gees gaan kies sewe diakens. Lees ons in Handelinge 6 hoe dat hulle bymekaar gekom het en sewe diakens gekies het wat vir hierdie probleem gesorg het en dit oorgegee en gedelegeer en dit was wonderlik geweest. Die werk van die Here het weer aangaan, die apostels het weer gefokus. Maar die antwoord in daai krisissituasie in die gemeente het 'n woord van wysheid gekort. Dieselfde toe die kerke bymekaar kom in die eerste sinode daar in Jerusalem en die stryery was oor die die mense wat nou uit die heidendom, die uh Arabiere en die Italianers en die Grieke wat tot bekering kom. Hulle kom nie uit 'n Joodse agtergrond nie. Moet hulle nou ook besny word in die stryd daar rondom? En dan kom Jakobus net met 'n woord van wysheid en hy sê: "Kom ons bly by dit wat ons gewoond is. Julle gaan almal julle tradisie, ons gaan nie nuwe tradisies op hierdie mense afdwing nie, want die genade en die vergifnis is genoeg van Jesus vir hulle. En uh daar kom vrede en daar's 'n oplossing. Die sinode kry van God 'n antwoord. Dan kom ek sê dan die derde ene uh oor hierdie gawe om iets te weet is dan die gawe van onderskeiding. Onderskeiding in die sin dat ek verby die sigbare sien watter geestelike magte is hier agter. Is dit die Here wat hier agter sit? Of is dit nie die Here nie? Is dit die bose wat agter alles sit? Daarom sê Paulus, hy waarsku ook en hy sê in 2 Korinte 11 vers 14, pas op want die duiwel vermom hom soos 'n engel van die lig. En julle dink is die Here en julle dink is 'n engel wat met julle praat, maar is die duiwel self. Julle moet hierdie onderskeiding kry dat die Gees van God julle oë geestelik oopmaak dat julle kan raak sien en hierdie stryd Efesië 6 vers 12 is nie teen vlees en bloed nie. Dis nie teen mense nie. Dis teen die bose magte. Die bose geeste en ons kan nie daarin sien nie, maar die Gees kan vir ons kom openbaar en vir vir Jesus sê: "Petrus, wat jy nou gesê het, is nie uit jou nie. Dis die duiwel wat my wil weghou van die kruispad en van die verlossingspad wat God my voorgeroep het. En daarom gaan weg agter my Satan," sê hy vir Petrus. Verskriklike harde woord, né? Ons kan amper nie dink dat dat so iets uit Jesus sou uitkom nie. Maar dit is die waarheid dat ons moet leer om te onderskei en te kan deursien agter dinge wat sit daar agter. In 1 Konings lees ons byvoorbeeld ook dat uh Elia bid dat hy sê in hoofstuk 6 vers 17, open net hierdie slaaf se oë. Hy's nou bang oor hierdie dat ons hier vas is met al hierdie oorlog uh mense rondom ons en hierdie leermagte. En dan maak sy oop en sien hy al die engele en die, die vuur en die dat die wat by ons is meer is as by hulle nie as by hulle en dat die Here vir ons oorwinning gaan gee, nê. Die insig om geestelik agter dinge te kan insien. Soos Jesus by voorbeeld in Lukas 13 lees ons daai verhaal waar hy by die vrou, die vrou na hom toe kom wat baie uh, lank al sukkel met haar gesondheid en dan lees ons in vers 16 dat hy sê hierdie vrou is al 18 jaar lank in die greep van die duiwel wat 'n vashou op haar lewe het en hy maak daai band los en hierdie vrou word gesond. Jezus sien raak dat haar siekte en haar probleem hang saam met iets wat jare terug gebeur het. 18 jaar terug het daar iets gebeur en hy besny daai band af en sy kom vry. Handelinge 16 lees ons ook van Paulus wat vir 'n vrou sê Ja, ek en jy sou dink sy verkondig die evangelie. Sy loop agter Paulus hulle aan en sê: "Hierdie mense is van God die Allerhoogste wat vir julle vertel om hoe om gered te word." Dis die waarheid. En draai Paulus om en hy sê: "Gaan uit daar uit Satan." Hy sien dat dit wat sy sê klink Bybels, maar is die Satan self wat deur haar praat. En dan kom daai vrou vry en sy word verlos van hierdie waarsêersgees wat haar beet gehad het. Ag baie kere onderskei mense 'n boek. Jy kry net daai onrustigheid oor hierdie TV eh, program of oor hierdie uh, plek waar jy is of iets. En die gees maak jou net bewus van hier iets in 'n persoon. En jy kan nie verduidelik nie, maar dis God wat deur sy gees vir jou die gawe van onderskeiding gee. Is jy oop vir die gawes van die Gees? Wil jy vir hom vra om jou te gebruik? Kom ons bid saam. Heilige Gees, dankie dat ons meer kan leer wat U in en deur ons wil doen. Ons stel ons harte oop. Kom wys vir ons die geleenthede waar ons met wysheid en kennis en onderskeiding vir mense geestelik kan help. Kom werk deur ons in Jesus naam bid ons dit o Gees van God. Amen. Goed, tot volgende keer. Dan praat ons oor die gawe van profesie, tale en uitleg. Mm -hmm.